weil ich es im Internet noch nicht gefunden habe, eine kurze Vorstellung von Soccer 2 von Mattel. Ein Spiel aus dem Jahr 1977, in dem Fall sogar mit deutscher Anleitung. Äh, wer das noch nicht kennt, der wird sich fragen, was da eigentlich überhaupt passiert. Deswegen zeige ich das kurz her. So, schauen wir das mal ein. Es gibt also eben zwei Modi. 1 und 2. Und äh, das schaut dann praktisch so aus. Der leuchtende Punkt ist man selber, der blinkende Punkt ist dann der Teamkollege und äh, die dunkleren Punkte sind die Gegenspieler. Dann dieses aufgezeichnete Spielfeld können wir vorerst mal vergessen. Die Zahl zeigt uns nämlich an, in welchem Bereich wir sind, 5. Und äh, das, dieses U ist eigentlich ein V für Visitor. Wenn wir jetzt anfangen, zuerst einmal den Score-Knopf drücken. So, dann geht's los. Mit dem Pass geht's los und schon kann ich mich da bewegen. Also ich bin der hell leuchtende Punkt mit einem Pass. Jetzt kommt ein diagonaler Pass zum Mitspieler. Dann laufe ich rechts raus, komme links wieder rein und bin in bei 4. So. Jetzt habe ich den Pass hinaufgespielt und hinüber. Ja. So, jetzt muss ich warten, die haben eine Mauer. Da sieht man, jetzt kann ich zum Mitspieler, ja, jetzt kann ich durchpassen. Jetzt geht es nach rechts nach vor. Dann kann ich weiterlaufen. Also der eigene Spieler verschwindet immer beim Pass. So, ein Diagonalpass, den muss man dann auch nehmen, sonst ist der Spielzug beendet. Und dann schnell durch. Ja, der kommt jetzt durch. So, jetzt bin ich in der ersten Zone. Hoppala. Jetzt bin ich in der ersten Zone und da kann ich dann aufs Tor schießen. Jetzt haben mich allerdings die Verteidiger gestoppt. Einmal aufs Chor drücken. So, das ist der Zwischenstand, der eingeblendet ist 0-0, dann die Minuten H9, also Heimmannschaft und im Sektor 9 mit dem Passknopf. Den soll ich den Pass nicht eingenommen, es ist der Zug beendet. So, U1, jetzt kann ich aufs Tor schießen. Pass, jetzt muss ich warten, bis der Tormann weggeht und dann mit dem Shoot-Knopf ja. Steht im Tor und jetzt diagonal ins Tor geschossen. Jetzt steht es also 1 zu 0. Wirklichen Fußball wäre das 0-1 für die Ausmannschaft, 1-0. Dann haben wir noch die restlichen Minuten. Das ist die Heimmannschaft, da geht es von rechts nach links. Das heißt, das Spiel ist eigentlich für zwei Spieler. Diagonalpass. Und die allerdings abwechselnd spielen. Genau. H2 und ab H1 kann ich dann jetzt wieder aufs Tor schießen. Schau, Schuss. Genau. Drinnen 1 zu 1, Ausgleich. Jetzt ist dann also wieder der andere Spieler an der Reihe.